आपूंगा गुरु को आपूंगा गुरु को अपे सकी सुबह कते अपे सकी सुबह कते ईगर अले ईगर अले किरिये ले हटावदा किरिये ले हटावदा जे जे अलेया अलेया आबादी आबादी जीतो दो आबू को तलरे जमीन बाकर बुन बाकर का लेगी इल्ल मरांग गुरु इल्ल मरांग गुरु जय आयु जय आयु मरे को तुरुई को मरे को तुरुई को सिंह बुंगा सिंह बुंगा और सलाम मुंगा गुरु और सलाम मुंगा गुरु अपराम को अपराम को आशा और विषम जित करिए आशा और विषम जित करिए सिद्धू मुर्मू सिद्धू বিশ্বমন্দির অল গুরুগণকে অল গুরুগণকে রঘুনাথ মুর্মু রঘুনাথ মুর্মু আর আর ইনকে মুর্মু সালাম ইনকে মুর্মু সালাম সনাম বীরবান্তা কো সনাম বীরবান্তা কো মা আপে কেনলে মা আপে কেনলে নেহর জোহার নেহর জোহার আর আর বড় কানা বড় কানা মা আপে আলে মা আপে আলে আরে আর গণ আরে আর Alape, Ben Alape, Cemon Ale, Cemon Ale, Hisasiye, Hisasiye, Hakikate, Hakikate, Jumit Darile, Jumit Darile, Sarsal dari Atma, Sarsal dari Atma.